चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ Oh my god, beautiful! Please drain me! Please take everything I have! Oh! Nope. One. Nope. No. Nope. Three. Nope. ए उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा Four.